muy pronto. Prepárate para una nueva aventura. Explora el castillo y descubre quién de los condes es el temible vampiro. Hazte con el mazo y las estacas, y sobre todo no olvides el ajo y el agua. Ajo y agua, de Darwin.